Pap pannun zijn hanatı? Su kaççu? Orçada pan mudni, orçada pan zındayçu. Pataşan ki. बस दपान बह खेम हा जहर मगर शुन हूं बहाना दपान शुरे शुर पेन अलग तो वह कोर तो लगे लुक दकन मीमा अख्तर का शोहर गुलजार अहमद जरगर साल 2007 में अपने घर से निकला और आज तक वापस नहीं आया मीमा के चार बच्चे हैं मीमा अपने चार बच्चों समेत अपने शौहर का आज भी इंतज़ार कर रही है کۭژاہ دُشوار چھِ تُہٕنٛز زِندگی وٕنکٮ۪نَس واریاہ سختی واریاہ مطلب کہِ چھُنہٕ اَنٛدَر کِہیٖنۍ شُرۍ تہِ گٔے وۄنۍ کَم زیادہ بٔڑۍ چلنٕے چھُنہٕ گَرَس منٛز اگر مٔہنیوٗ آسہِ ہے پَکنایہِ ہے شُرٮ۪ن بہٕ چھَس وۄنۍ پریشان گٔمٕژ مطلب کہِ بہٕ کیٛاہ کَرٕ سکوٗل چھُو تُہۍ گژھان فیٖس ویٖس ییٚمہِ ساتہٕ بَرُن آسان تۄہہِ کُس چھُ دِوان سُہ بہٕ چھَس وَنان سونٛچ چھَس سۭتی آسان چھُ مےٚ ہاٹَس تہِ ووٚتھمُت دود بہٕ کیٛاہ کَرٕ چَلنٕے ییٚلہِ نہٕ چھُ مٔہنِس بَکار چھےٚ چَلان گَرَس منٛز وۄنۍ تُلان سختی وَختی کٔژ بَچہِ چھُو تُہۍ ژور حظ یِم چھِ پَران یتیٖم ٹرٛسٹَس اَکھ بَچہِ زٕ چھِ پَران سرکٲرۍ سکوٗلَس ترٛےٚ وۄنۍ کیٛاہ کَرو قلم کاپی جُڑان چھِنہٕ تہٕ پَتہٕ چھَس گژھان گُہہ سارنہِ گُہہ کَرنہِ گانَن منٛز کانٛہہ وَنان وَلہٕ گُہہ کَر گانَن منٛز ہٮ۪وان چھَس رۄپیہِ ہَتھ پَکناوان شُرۍ پَلو وَلو کُس چھِ ژےٚ اَنان بہٕ چھَس گژھان وٮ۪سَن ہُنٛد اَنان چھَس تٔتی پرٛٲنۍ وٲنۍ پَلو تہٕ لاگان چھَس تِمَن کِتاب باقٕے چیٖز یِم ژےٚ ضوٚرَتھ پٮ۪وان تِم کَتہِ چھَکھ ژٕ اَنان وٮ۪سَن ہٕنٛدۍ تِمَے چھِنہٕ دِوان دُنیاہَس پٮ۪ٹھ چھُ تِنہٕ کانٛہہ مان ژٕ ثوابٕچ کٲم کَران کٲنٛسی چھُنہٕ یِوان اَتھِ بیٚیہِ سُنٛد بَنُن چھُنہٕ یِوان کٲنٛسی بوزنہٕ وۄنۍ کیٛاہ کَرو سرینگرٕ کَرے کیس تَتہِ تہِ نَنیو نہٕ کِہیٖنۍ تِم چھِ دَپان گڑا ججی بیٖٹھ گڑا کیٛاہ تھانۍ تور تہِ کٔرۍ مےٚ زٕ ژور چَکر أنِم اورٕ یورٕ پونٛسہٕ مٔنٛگِتھ بیچھِتھ تہٕ تِم لٔگِم کِراے ییٚتہِ چھِ واریاہ اٮ۪ن جی او کٲم کَران یا ییٚتہِ چھُ اوقاف ٹرٛسٹ تۄہہِ کٕمو کوٚر زانٛہہ زانٛہہ کوٚرا کٲنٛسہِ کٲنٛسے نہٕ مَدَت صرف پَنٕنۍ مٲلۍ تہٕ ماجہِ بَس بیٚیہِ بایو تہٕ بیٚنیو بیٚیہِ نہٕ کٲنٛسے آز چھےٚ مَدَت کَران کانٛہہ آز چھِ خۄش گژھان اگر کٲنٛسہِ بٔنِتھ یی अजि खाल दुनह खाल तम आज खुशी ग ना अमस आव बन खुद खौफ खोचान मारन चुन याद कह बोड़ मोहन सू दपान बह खान असल पा बत पे बुच खबर क्या मगर अकिस गरीब सन चुस ना अथ कहें पूरा दमहाल से मैं सज्जाद शाह